الصومالي القبلنا واي ودنكن هو الرق إيه. الله لا سنة كنت تانا ما جرت إيه. ولو كان من صبي حانا إيه. ولو كان مدحوين كحجين بارنو والله لو عشر يوم دنكن كنت تانا ما جرت ولا اسبوع يا نور ابو قرب كاي قف يا مر هدي تات هاجنتي سيكاويدي ما ويلين ودنكن الرق marka waa ka baxaysa wadanka ma waa la qarxinaya in foo qaad ku weel musaarisinan ma ee ana tan sabix qor halaad Allah baqtiyaaj ajamana sabna đi đi đi để để có thi sở đi đi có đi sở yếm mình à yếm mình ya không phải đâu tỉnh ayaaninkow anigaan qaad waayo kanaa qaad ka dhiganayaa kan ninkan ma arataa asagaan qaad ka dhiganayaa kan qaad waayo marka anigu waxay maraya qaad mooyaane wax kaloo maraya xabaday wada qarracda bulayo xabada مشاكل لقيت قال قال هذا قولي والله صباحي والله ما ادري اوه اوه لا تجوني بدري ذكي عليه هلا هلا والله sabab markaa maxaa kusaweynaysaaawdeed waxa weeye mar haddaanqoona waxaan kun kala dambayni jirin oo sharci jirin oo laysboobayo oo laysboobayo musabixi qaadka muu joogay shaqaadka كور ما تشوق ايه ما تشوق ولا هو في عين هي دورمدا حلنا اسكما هيستما قادكين دورمدا اه اسكا هيستما لنا كور كور برينا دوني مينا لنا وطني جوان حل دوني ما او سوان خير ضروري شيني او سوان دكو فراشتو قلي ايما عبد البي ايما عبد البي او ما عبد البي دورمدا انا ما بانين يوم ما بانين اه ما بانين او سلام انا بيزل تحوي أيوة. له فاك مبه والقريس انا بدي والقريس انا وانو عفان صح انا دم على يوش والله الله مكا اسكاي استقاط اسكاي واه يا غفر انت تو رد يوش اه رد اه يبعد يدور له بهي وهي اه هو بهلا متو تني هو يتبرا اي اكيد كان اه بيك بحي واقف عشان كل الجر ها عاد مو فرحان